In corso c'è tre modi di incalcare i paroli e anche quattro con l'inclisi. I paroli mozzi, i paroli lisci, i paroli sguiruli e i castasguiruli. Quando si parla di appiezza dell'incalco, in due sta a podia a voci, c'è la di sillabi e per questo si parte di avini, dell'ultima sillaba. Exemplo, diácaro, dia, ca, ru. Dia é encalcado. E a terça sílaba, partendo de vini. O primeiro caso são i parole moti, são i parole que são encalcati, nanta l'ultima sílaba, ou a prima de avini. Este incalco, acento tônico, aparece na escritura sotto a forma de uma letra. Café, chacamana, juventude, e ho scritto problema uncine con ele. O secondo caso sono i paroli lisci. Sono i paroli che tengono in non tua a non l'ultima sillaba, a seconda partendo di avini. Qui la lettera in scrittura maggioritaria non apparisce mica, ma certi ammetini. Bon, sono i paroli più numerosi in corso. Primavera, estati, soli, luna. Terzo caso, sono i paroli sguiluli sue parole che tengono in calco non tua terz'ultima sillaba, a terza partendo di avvini, Cortica, sillaba, acula. Un quarto caso che per certi un nemico un caso, e si può capire. Sue parole che sta sguidoli, che tengono in calco non tu a, a quart'ultima sillaba partendo di avvini. Ma qui esiste solo per i verbi, quando c'è in crisi. come in spagnolo. Vale chi si mette ni pronomi dopo al verbo, ni, andemi più ci più ni. Allora lì non c'è problema. Ma o scritto a persona principianti se la domanda in due si incalca a parola. Si a parola è e applicata, ma se a parola è scritta all'uso staccato non c'è problema. Andemi endemicini. Endemicini. Di più, secondo i Parzoni, una parola sguidola può diventare liscia, tondulu, tondu, cedino contrazioni. Merula, merla, tanto il problema paulitori i lettori si punirà tra i paroli lisci e i paroli sguidoli. E per rispondere a questa problematica c'è parecchie soluzioni, ne ho da tre a prima soluzione è di che quando una persona parla corso, anche se non conosce mica a parola, da piazzare bene l'incalco, perché una lingua tiene un ritmo naturale, tanto non c'è mica bisogno di mettere la lettera a scritto. Ma qua situazione udinca e con tutti quelli che vogliono imparare la lingua, hm? beh, eh, semi un poco in da merda. A seconda è di scrivere sempre in due si piazza la lettera Corsica, Rosso, Magna, permetti ai lettori di non porsi più domande. Allora, in due piazza l'incalco. Mm. Bon, allora, Didia è più lungo a scrivere e è goffo. Terza soluzione è di scrivere la lettera quando c'è bisogno di la lettera. Corsica non c'è n'è mica bisogno, chi ha parola di dia conosciuta sai ma ha una parola come analisi. Qui forza ce n'è bisogno. Non si dice mica analisi, ma analisi. Questa carta, i vocali a toni, in varietà 3, ma di no in certe varietà di zona 2, 2 sono i vocali a, i, u. Vale di che i due altri vocali, e, o, sono tonici e un po' mica essa a toni. Alors, Atona è est da una sillaba o da una lettera, da una vocale, più precisamente, con mica incalcata. Allora, chi tonica, la sillaba è incalcata, ella. Atoni, tonichi, tanto pagina 3. Quando si vede lo scritto E, O, i lettari E, O, eh? bien, beh, si sa chi ci voleva incalcare qui, non tau E, non tau O, in zona 1 si dice libertà, QE atono, quando in zona 3 si dice libertà, eh? qui è atono, non ce n'è mica, non esiste mica. Fa, non esiste mica, awa, awa esiste. Se c'è un esperto in spagnolo, hm? che può spiegare come funziona, come viaggia il sistema a scrittura spagnola, con la lettera, secondo le parole. Eh? E beh, Benvenuto. Spiegaci perché. Parawa una domenica fa una video nanta un sistema di scrittura con la ou sans o senza lettera Parawa. Penso che la più interessante prima d'organizzare un scambio, un contrasto per sapere ciò che è il più interessante per la situazione odinca. Sarebbe piaciuta sparteti questa video mm? per far conoscere eh, la storia nostra, beh, viaggia così, eh, Sparta e a parlare.